Yo gasten, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik met Jordi Lees van de En we zijn vandaag zoals jullie zien niet in Nederland, want hier zijn Belgen. Jordi, waar zijn we? We zijn vandaag in Bikepark Winterberg. En zoals je kan zien, het is een beetje nat, maar dat maakt het juist wel extra leuk. Dus eh, ja, let's get it. We gaan uitpakken. Yo. switch naar de GoPro. Oh, het begint fucking te regenen. binnen. Het is begonnen met regenen. Ziek hard. Stroomt hij gewoon naar beneden. En eh, ja, we gaan gewoon rippen vandaag. Survive maat. <laughs> Nou, die zijn nu op mijn hoofd. Ik kijk vanaf nu. Door mijn ogen. zie niks. <laughs> kijk je bril gek. ik zie niks. Ik zie je ogen niet eens. Jongens, kijk één keer mijn bril. die was een vette oh. hoor. Ik hoorde je wel achter me helemaal, helemaal gek worden, maar. <laughs> doen? Nee, weet je wat we gaan doen? Nou. Bye Hierheen. Hij is helemaal gek. Oh shit. Oh, Jordi is down! Vandaag rij ik weer voor de eerste keer met klik zoals jullie hier zien. Wel meteen op de lijfste dag, alles super glad, voetje overal aan de grond. Maakt niet uit. Dat Yeah, man. Let's get it. Oh! Jordi. Oh, ik sprong niet daar, eh, daar links eh, naar binnen. Maar ja, die takken zijn natuurlijk allemaal helemaal nat nu. Ja, Dikke waterfles in mijn gezicht. Oké. Oké, de highline. Lekker pik. Hij die rook aan en in zijn steen die steekt zon helemaal omhoog. Ja. Oh, dat ging net langs heen. Ah, dat was weer een, eh, was weer een goede, eh, goede run, man. De ene jumpje zo, als je naar links en rechts gaat, ik val helemaal weg. Riding, riding, back at the top. Yeah. Single trail. Single trail. Goed. <laughs> Pas op. Oh nee. Oh, oh, oh mijn hele schoenen zijn nat. <laughs> Gaat het? Oh, gek. En wat maar, ik wil eerst aan linksboven langs gaan, toen zag ik in één jou naar beneden komen. Oh! Oh! Oh! Mijn voet gek! Mijn kliks! Oké, ja, we zijn in! Oh nee! Oh! oh. Oh, oh gek! Oh, de last! Oh my god. YouTube. Ah, we hebben nu een paar rondjes gedaan. Het is nou eigenlijk, uh, de zon is doorgekomen, het is yes. eigenlijk een beetje mooi weer. We zijn nog steeds gewoon uh, super fiet. We gaan zo even wat eten bij de patatkraam onderaan. En dan, eh, dan gaan we verder. trekken. Ah, dat was het dagje wel weer, of niet? Zeker. De laatste keer eh, gaan we nu omhoog met de lift. Net het laatste run gedaan, was weer goeie. gaan we zaken eh, omkleden. Pakken. Inpakken. Wegwezen. En huis. in de auto. What's up guys? Super moe. <laughs> Helemaal uh, gesloopt. Echt hè? Zijn we nu, eh, hoe lang moeten we nog? Een half uurtje nog. Half uurtje, oké. Ik zou de video alvast maar afsluiten. Sowieso bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet Jordi's kanaal sowieso uit te checken. Dat gewoon in de beschrijving. Wat moeten ze doen? Abonneren. Dat sowieso. En liken. En laat even een leuke comment achter als je deze video super vet vond. Ja. En ja, tot de volgende keer. Yo. Peace. Peace. okay, peace. <laughs> in my Long hair, brown skin with the fat ass. Sat beside me, used to laugh. madman jokes. The teacher always got mad, so we passed notes. It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. Uh, I wasn't young and straight touching, trying to play the sick cool. But a nigga